Andres legge certo, il tuo certo, bigliettino. Calmo. Lungo. Equilibrio. Equilibrio. Felice. Orgoglioso. Coraggioso. Freddo. Corto. Lungo. Squilibrio. Equilibrio. Veloce. Lento. Di fretta, di fretta. morbido, morbido, morbido. Duro e e tra. E scarichiamo sul foglio. E a questo punto... Vediamo tutti i grandi. Ci sono delle curve, delle chiocciole, talmente grande il foglio per lui che sembra che gira l'aiuto, salvate! Anche quelli, guarda, piccoli, piccoli, piccoli. Ecco il museo dello spessore. Quindi abbiamo qua lo spesso soluto.